Acord històric entre comerciants i l'Ajuntament de Barcelona sobre la regulació dels horaris comercials. Aquest mateix 2014, tots els establiments de la ciutat podran obrir 11 festius més l'any, arribant així als 19 dies, concentrats en les dates de més afluència turística. El punt d'equilibri que hem estat capaços de trobar i de consensuar en tot moment respecta i respectarà eh, per totes les peces claus, per, pels horaris que hem fet, per les zones que, que hem acabat a, eh, a, eh, triant i perquè és també doncs, les dates que hem estat triant, en tot moment eh, hem respectat doncs, aquesta especificitat i singularitat del nostre comerç de, de proximitat. Concretament, el nou calendari permetrà obrir els nou diumenges i festius de juliol i agost, això sí, amb horari reduït de 10 a 2, per permetre la conciliació laboral i familiar. L'excepció és el primer diumenge de rebaixes, el 6 de juliol, que obrirà tot el dia. A més, se li sumaran quatre nous festius, que coincideixen amb grans esdeveniments que porten molta afluència de gent a la ciutat. Són el 30 de març amb el Saló Alimentària, el 29 de juny amb el Pride Barcelona i el 18 de maig i el 14 de setembre per aprofitar l'arribada de creueristes. Per últim, continuen els sis festius marcats per la Generalitat. En aquests dos últims casos, l'horari seria l'habitual. Aquest acord, doncs, permet millorar les perspectives de futur del comerç per tal que pugui continuar sent el motor econòmic del país. El comerç continua sent una peça clau i és una peça clau des del punt de vista econòmic, d'activitat econòmica, però és una peça clau, a diferència de molts altres sectors, eh, per la convivència i per l'ocupació social de la ciutat el que hem intentat és que el model de, de comerç de la ciutat eh, quedi perfectament eh, diríem, eh, preservat perquè tots els grups d'interès tinguin possibilitats de guanyar-se els clients dels turistes. La Fundació Barcelona Comerç és un acord de ciutat. Vull dir, ha prevalescut el bé de la ciutat que el bé d'uns eixos determinats. El nou horari, que es començarà a aplicar ja a partir del Saló Alimentari el 30 de març, es revisarà el proper mes d'octubre per valorar-ne l'impacte i marcar un nou calendari pel 2015.